lembro, puxando já logo né, o, o, o, tema, eu me lembro que dia era dia 18, se eu não me engano, ou dia 15. Era uma, uma quarta-feira. Por que, que eu me lembro tanto desse dia? Porque era o dia que eu Vocês sabem que eu, eu não como carne, né? E era o dia que tinha lá no Prime Dog aqui em São Paulo, que é um lugar muito bom aí para quem quer é vegano, vegetariano, uh, na Faria Lima. É, eu trabalhava ali perto e eu fui com o Fábio, que era um amigo meu vegano também. Travessa né? da Tabapuã ali, né? Isso, isso mesmo. E nós somos. Ah, você trabalhou lá perto, né, Elcio? Agora que eu lembrei lá, né? E o que acontece? A gente foi comer lá uma feijoada vegana, que é divina, cara. Muito. Já você levei gente que gosta. normal. Hã? É que você nunca experimentou normal. Maldade. <laughs> Ah, eu já experimentei, sim. Já experimentou, sim, isso é que é o pior. Não, e assim, eu já levei amigo meu lá que é curte carne e tal e comeu a feijoada vegana e gostou ah, Isso é demais, é viu? Então, é boa, é bom, cara. Caramba. Tem, bom. é, tem até pururuca, tem até pururuca vegana, é boa pra caramba, é cara. Bom, deve ser bom. e eu lembro, cara, que eu tava lixo. lá. Bom pra jogar no Oi? lixo. Deve ser bom. Bom pra jogar no lixo. Não, tô brincando, é preconceito, cara. É preconceito. É zoeira, é, é zoeira, Deve ser gostoso. Onde ele vai comer, ainda vai pedir desculpa quando... aqui, não, viu? Esquenta não, gente. Tô brincando. Quando, quando abrir de novo, nós vai lá comer a feijoada vegana. Vamos, vamos sim. E aí, cara, eu lembro que eu tava lá com o Fábio e a gente tava sentado esperando. Acho que já tinha servido a gente lá, tava começando a comer. Um amigo meu me ligou, o Luciano, que também trabalha comigo lá da equipe do Oracle. Falou, cara, corre aqui pra empresa que um caso de Covid aqui no andar e tá um desespero, tá mandando todo mundo embora, cara. E aí isso para mim foi... Foi. Eita, Chegou assim, chegando? Foi. Chegou, cara. Foi desse jeito. Eu nunca me esqueço do dia. E, e foi uma quarta-feira. E desse jeito eu já fiquei em pânico, né, cara? Porque, cara, a gente estava escutando da, da doença, mas assim, longe, né? É em outros coisa. países, assim, uhum. no Brasil ainda não tava aquela coisa, né? Tava. E aí, aí quando sabia nada, né? Nada, zero. Nada, nada. É só assim, ah, é. Parece que tem um. É, mata um pouco mais do que uma é, gripe. É, isso mesmo. Eu achava cara. que era tipo. O que que era. Eu achava que era tipo uma pneumonia mais forte. E, e pneumonia a gente sabe que é. Você descansa, você toma remédio, tá bom. E depois Sim. que a gente foi descobrir que não, que não, é <laughs> nada disso, né? Nada Mas no disso, dia, realmente, cara. né? E eu lembro que eu corri lá pro escritório, né? Não trabalhava com o Elcio ainda, né? Tava em outra empresa. E, cara, eu corri, cheguei lá, todo mundo em pânico. Eu lembro que eu trabalhava lá do lado do Shopping Eldorado, né? Cara, todo mundo descendo, assim, foi um, foi um furdúncio, assim, cara. Aí eu entrei, eu só escutei minha chefe, o pessoal falou, pega o que dá, o que não dá, depois a gente vê e vai embora para casa porque tem caso de Covid aqui. Tipo tá aqueles mundo... filmes de. de Parecia... é, é tipo, isso. Eu sou a lenda. Isso, é, é justamente é, isso, eu... cara. Tá, tá chegando os zumbi, corre pra É, cara, eu tive essa sensação. Aí o Luciano, que me deu o recado, falou: Cara, você não me dá uma carona? Eu falei: Claro, cara, ele tá no meu carro, vambora, cara, vamos sair daqui, né? <laughs> Depois Nossa. a gente vê. É, cara, foi um negócio meio maluco, cara. aí, cara, a Aline, né, minha irmã trabalhava comigo, também veio embora comigo, né, cara? Não, a minha irmã não veio não, sabe por quê? A empresa lá, já né? tava afastando algumas pessoas que tinham problema de... Como é que chama? Comorbidade? É, quem é, morava com idoso, sabe? E ela morava com a minha mãe, né? Ainda mora com a minha mãe até né? hoje. É, de risco, grupo de risco. E aí a empresa já tinha liberado ela para ficar em casa. Na segunda-feira, isso aconteceu na quarta. E aí eu sei que eu vim embora, cara, e aquele dia foi muito marcante por justamente isso que você falou, André. Parecia um. Puta, cara, eu sou além daquela coisa um acontecendo filme. ali. Eu falei, mano, aí nesse dia me bateu um estralo. Eu falei assim, cara, isso aqui não vai ser passageiro. Eu lembro, eu cheguei em casa, a minha esposa já, já tinha, já tava em casa trabalhando, não, tava sendo para liberar, acho que a empresa foi, foi depois ainda. Foi na sexta-feira, acho que lembra, na né? quinta ou sexta-feira liberaram ela para não voltar mais também, porque tinha caso no, no prédio lá, não era para voltar. E aí eu falei para minha esposa, olha, eu acho que isso não vai ser curto. Falou, não, acho que a gente logo volta, né, pro, pro escritório. Eu falei, não, eu acho que Mas isso nessa vai... época já, já, tinha acontecido o, o, o, primeiro lockdown já, ou ainda não? Ainda não. Decretado não, logo no começo. Ainda não. não. Foi bem no começo, é. cara. Eu Aí quando. Falando de... Ah, Pode falar, não, vai lá. Não, ah, eu é, lembro é que quando foi o primeiro lockdown, aí a coisa acho que para todo mundo, para quem não tinha caído a ficha, acho que aí caiu para valer, né? É. Então, mas isso que eu ia falar, mesmo quando teve o primeiro lockdown, eu ainda, ainda tinha essa sensação de que ia ser uma coisa mais rápida. Eu não eu tinha mesmo? achava que ia ser. É, porque foi assim, é, em março do ano passado, né, que foi quando teve o primeiro é, lockdown, a gente tinha ia fazer o aniversário do Gabriel no final do mês. Eu lembro. E aí, veio pela né, internet, né? né? Eu lembro, você viu o convite. Exatamente. É. E aí eu peguei, a gente falou, falou, não, beleza, pô, é melhor cancelar também, pô, é, daqui a pouco aí, daqui o quê? Três meses já vai voltar tudo ao normal. É inocente. Ah, aí. inocente. Nossa, Sabe de nada, inocente. Três meses, olha onde a gente tá, cara. Dois eu anos, realmente, né? eu, eu Não, dois um, quase Não, um, ano, e meio. Quase um ano e meio. Quase um ano e meio, né? Um ano e meio, né? É, foi março? Março é, março, é. passado. É. em setembro eu faria um ano e meio. Um ano e quatro meses. É. Lá no banco também foi lá para março que bilheraram você lá? Foi tudo ou... a mesma não. coisa, lá pro dia... É? Entre a semana do dia 14 e dia 18, não vou lembrar a data. É, foi isso mesmo. É a mesma semana. Foi isso aí. E eu lembro que a merda é que o banco não tinha acesso remoto para todo mundo aquele negócio de não, acesso remoto não precisa. E aí o que aconteceu? O pessoal lá de infraestrutura lá teve que sair correndo, né, pra fazer. Só qual é o ponto? Já existia, já existia tudo para o acesso remoto. Era mais a politicagem de, ah, não, não vamos liberar, minha área não precisa. E nunca liberavam. Você tentava pedir chamado uhum. para ganhar acesso remoto, nenhum chefe liberava, nenhum diretor liberava. Esse você checa é loucura, né, Elcio? Mas é... Então, então, o, que, o, que, é o que acelerou é? o que acelerou a cultura do home office na sua empresa? A pandemia. Foi exatamente pandemia, isso. obviamente. Só tinha né? quem era plantonista e olha lá, entendeu? A sustentação geralmente tinha, quando eu era da sustentação eu tinha acesso remoto, mas assim, muita gente não queria acesso remoto porque é mais na politicagem do que não ter a tecnologia. Já estava tudo pronto. Aí o que aconteceu é que. Ô, mas você não tem a ver com, remoto... com custo também? Que é o. Cara, você tem o VPN tem um custo para cada. Vamos falar qual é o banco, cai, mas né? a gente, tra... a gente trabalha. No... Cai, cara. A gente trabalha nos não, você bancos tem... do Brasil. mas, tipo, uma situação normal, que tá todo mundo trabalhando normal. Se ah, você tá. libera não, VPN sim, todo sim. mundo, tem um custo ah, adicional ah, desnecessário. Tem, acho que é tem, era nesse tem sentido. Tem um custo, né? mas assim, qual é o ponto? Ninguém nunca parou para entender o custo versus o benefício. Ficava aquela ah, cultura okay. de não, não, não tem, não pode, é ruim. Ninguém nunca parou uhum. para pensar nisso. Esse eu acho, Elcio, que é mais aquela questão de a cultura de o chefe estar tá ali acompanhando é, é o cara do que tá fazendo. É isso. É isso e nada além disso. Você tem razão total. É, não parou para ver o custo e se parasse ia entender que era mais barato. E que hoje é. viu que é mais barato. É, né? Então, assim, Você ter o cara em casa é mais barato. Né? Os caras eram muito cabeça dura. Mas assim, aí Ó, você que... tem uma ideia, onde eu trampava, é, desculpa te interromper, o, eu lembro que foi feito uma vez esse levantamento, o custo de uma, de uma estação, de uma pessoa trabalhando ali, ela custa por mês em torno de 1.500 a 1.400 reais ali, sabe? Só para o cara botar o computador, para ah, ele existir, é só para ele existir, o espaço, né? limpeza, né? O espaço, sim, espaço, sim. então, né? Custa 1.600 reais para o cara. Hoje, em casa, você não tem isso, né? Esses R$ 1.600 a mais para você puxar qualquer coisa. Então, para a empresa, imagina só, né? É, empresas grandes, isso vezes aí mil funcionários, dois mil, cinco mil, e aí vai embora, né? Tem empresa aí que hoje a gente tem aí só área de TI é quase nove mil, né? Que a gente tem, né, Elcio? nove é, mil, não né? é uma das da TI mais grande, não é uma das TIs mais grandes, parece, mas isso. tem TI maior ainda, tanto no Brasil. Então imagina isso, né, André? Eu não sei se você lá onde você trabalha chegaram a fazer esse tipo de cálculo aí, é, e, e, assim, né? Entender o que funciona, porque assim, todo mundo teve que correr para casa, se trancar. É. Eu lembro, cara, que quando deu toda a merda, eu acho que eu fiquei um mês sem sair de casa, sem.